tiga periode, bahkan kalau perlu empat periode. Ya. Kenapa kurang hanya dua periode? Gini Mbak, ya saya itu mengatakan bahwa dua, dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Ya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya, ya artinya saya nggak tahu deh dulu anggota-anggota MPR yang buat dua periode itu mikir nggak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 10 tahun kurang untuk membangun? Kurang, karena berbeda kan. Kan bahwa dua periode yang kita copy paste itu kan <clears throat> lebih mendekat kepada konstitusinya Amerika.